બ્લેન્ડર ટ્યુટોરિયલની શ્રેણીમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરિયલ બ્લેન્ડર 259 માં પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો વિશે છે આ ટ્યુટોરિયલ ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર છે હું જ્યોતિ સોલંકી આ ટ્યુટોરીયલ જોયા પછી આપણે શીખીશું કે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો શું છે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો હેઠળ સીન્સ પેનલ, વર્લ્ડ પેનલ અને ઓબ્જેક્ટ પેનલ શું છે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો હેઠળ સીન્સ પેનલ, વર્લ્ડ પેનલ અને ઓબ્જેક્ટ પેનલમાં વિવિધ સેટિંગો શું છે હું માનું છું કે તમને બ્લેન્ડર ઇન્ટરફેસના મૂળભૂત તત્વો વિશે જાણ છે જો નથી તો અમારા પહેલાનું tutorial basic description of the Blender interface નો સંદર્ભ લો પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો આપણા સ્ક્રીનની જમણી બાજુ પર સ્થિત છે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોની પહેલી પેનલ અને સુયોજનોને આપણે પાછલા ટ્યુટોરીયલમાં પહેલેથી જ જોઈ ચૂક્યા છીએ ચાલો પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોમાં આગામી પેનલો જોઈએ સૌપ્રથમ વધુ સારી રીતે જોવા અને સમજવા માટે આપણે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોના માપમાં ફેરબદલ કરવું જોઈએ પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોના ડાબી ધાર ઉપર ડાબું ક્લિક કરો પકડી રાખો અને ડાબી બાજુએ ખસેડો આપણે હવે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોના વિકલ્પોને વધુ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ બ્લેન્ડર વિન્ડોના માપમાં કેવી રીતે ફેરબદલ કરવું એ શીખવા માટે અમારું tutorial how to change window types in Blender જુઓ પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોની ઉપરની પંક્તિમાં બીજા આઇકોન પર ડાબું ક્લિક કરો આ સીન્સ પેનલ છે કેમેરા એ દ્રશ્યને રેન્ડર કરવા માટે વપરાતો સક્રિય કેમેરો છે યુનિટ્સ દ્રશ્યમાં ઓબ્જેક્ટનું માપ નક્કી કરે છે બ્લેન્ડરમાં એનિમેટ કરવા માટે આ ખૂબ ઉપયોગી અને મહત્વપૂર્ણ છે મૂળભૂત રીતે યુનિટ્સ એ નન અને ડિગ્રીસ સુયોજિત છે મેટ્રિક પર ડાબું ક્લિક કરો હવે આપણા દ્રશ્યમાં તમામ ઓબ્જેક્ટ મીટરમાં માપવામાં આવશે ગ્રેવિટીને જોઈએ નોંધ લો કે ગ્રેવિટીના એક્સ વાય ઝેડ યુનિટો મીટર્સ પર સેકન્ડ સ્ક્વેરમાં બદલાઈ ગયા છે જ્યારે આપણે બ્લેન્ડરમાં ફિઝિક્સ વાપરીને ઓબ્જેક્ટોને એનિમેટ કરીએ છીએ ત્યારે ગ્રેવિટી ઉપયોગમાં આવે છે આપણે તે પછીના ટ્યુટોરિયલમાં જોઈશું પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોની ઉપરની પંક્તિમાં ત્રીજા આઇકોન પર ડાબું ક્લિક કરો આ વર્લ્ડ પેનલ છે અહીં આપણે બ્લેન્ડરના વર્લ્ડ સુયોજનોને અથવા બેકગ્રાઉન્ડ સુયોજનોને બદલી કરી શકીએ છીએ બ્લેન્ડ સ્કાય પર ડાબું ક્લિક કરો પ્રિવ્યુ ગ્રેડિયન્ટ રંગમાં બદલાઈ જાય છે પરંતુ 3ડી વ્યૂ સમાન જ દેખાય છે તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ કે વાસ્તવમાં બેકગ્રાઉન્ડ બદલાયું છે કે નહીં સક્રિય કેમેરા વ્યૂને રેન્ડર કરવા માટે F12 દબાવો આપણે હવે બેકગ્રાઉન્ડમાં ફેરફાર જોઈ શકીએ છીએ રેન્ડર ડિસ્પ્લે બંધ કરો ઝેનિથ કલર પર ડાબું ક્લિક કરો મેનુમાંથી એક રંગ પસંદ કરો હું સફેદ રંગ પસંદ કરી રહી છું હવે બેકગ્રાઉન્ડ કાળા અને સફેદ ગ્રેડિયન્ટ સાથે રેન્ડર થશે વર્લ્ડ પેનલમાં બીજા અન્ય સુયોજનો છે ambient occlusion, environment lighting, indirect lighting, gather, mist, starts. આ સુયોજનોને લાઇટિંગ ઇન બ્લેન્ડર વિશેના વધુ અધ્યતન ટ્યુટોરિયલમાં સમજવામાં આવશે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોની ઉપરની પંક્તિમાં ચોથા આઇકોન પર ડાબું ક્લિક કરો આ ઓબ્જેક્ટ પેનલ છે અહીં સક્રિય ઓબ્જેક્ટ માટે સુયોજનો છે મૂળભૂત રીતે ક્યુબ સક્રિય ઓબ્જેક્ટ છે તો અહીંના તમામ સુયોજનો સમઘન માટે છે ટ્રાન્સફોર્મ એ સક્રિય ઓબ્જેક્ટનું સ્થાન રોટેશન અને માપ નક્કી કરે છે લોકેશન હેઠળ એક્સ શૂન્ય પર ડાબું ક્લિક કરો તમારા કીબોર્ડ પર 1 ટાઈપ કરો અને એન્ટર દબાવો સમઘન એક્સ ધરી પર 1 યુનિટ જેટલું આગળ ખસે છે તો આ રીતે આપણે સક્રિય ઓબ્જેક્ટને ખસેડવા ફેરવવા અને માપ વધઘટ માટે ઓબ્જેક્ટ પેનલ વાપરી શકીએ છીએ બ્લેન્ડરમાં માં કીફ્રેમોને એનિમેટ કરતી વખતે આ અત્યંત ઉપયોગી છે 3D વ્યૂમાં કેમેરા પર જમણું ક્લિક કરો નોંધ લો કેવી રીતે ઓબ્જેક્ટ પેનલમાં ટ્રાન્સફોર્મ હેઠળ સ્થાન રોટેશન અને માપના એકમો બદલાઈ ગયા છે આ પસંદિત કેમેરા માટેના સુયોજનો છે આગળનું સુયોજન છે રિલેશન્સ અહીં આપણે આપણા સક્રિય ઓબ્જેક્ટ માટે લેયર અને પેરેન્ટને નક્કી કરી શકીએ છીએ લેયર હેઠળ બીજા ચોરસ પર ડાબું ક્લિક કરો કેમેરો હવે અદ્રશ્ય છે આમ જોઈએ તો તે બીજા લેયર પર ખસેડાઈ ગયો છે કારણ કે જે લેયર અદ્રશ્ય છે તો કેમેરો પણ અદ્રશ્ય રહેશે 3ડી વ્યુની નીચેની બાજુએ ડાબે ખૂણે વ્યૂ જાઓ મેનુ ખોલવા માટે ડાબું ક્લિક કરો શો ઓલ લેયર્સ પસંદ કરો 3D વ્યૂમાં કેમેરાને ફરીથી જોઈ શકાય છે જ્યારે એક દ્રશ્યમાં અનેક ઓબ્જેક્ટ સાથે કામ કરતા હોઈએ ત્યારે લેયર્સ અત્યંત ઉપયોગી છે ઓબ્જેક્ટ પેનલમાં રિલેશન હેઠળ પેરેન્ટ પર ડાબું ક્લિક કરો પેરેન્ટ એ તમામ 3D એનિમેશન સોફ્ટવેરોમાં વપરાતું સૌથી મહત્વપૂર્ણ એનિમેશન ટૂલ છે આપણે આને બ્લેન્ડર એનિમેશન ટ્યુટોરિયલમાં ખૂબ વાપરીશું ક્યુબ પસંદ કરો કેમેરો ક્યુબ ઉપર પેરેન્ટ થયો છે ક્યુબ એ પેરેન્ટ ઓબ્જેક્ટ છે અને કેમેરો એ ચાઇલ્ડ ઓબ્જેક્ટ છે ચાલો જોઈએ આનો અર્થ શું છે 3ડી વ્યુમાં સમઘનને પસંદ કરવા માટે જમણું ક્લિક કરો ભૂરા હેન્ડલ ઉપર ડાબું ક્લિક કરો પકડી રાખો અને તમારા માઉસને ઉપર અને નીચે ફેરવો કેમેરો સમઘન સાથે ઉપર અને નીચે ફરે છે ક્યુબ માટે નવા સ્થાનની ખાતરી કરવા માટે સ્ક્રીન પર ડાબું ક્લિક કરો 3ડી વ્યૂમાં કેમેરાને જમણું ક્લિક કરો હવે ઓબ્જેક્ટ પેનલમાં પેરેન્ટ પર પાછા જાઓ પેરેન્ટ્સ ને ડાબું ક્લિક કરો તમારા કીબોર્ડ પર બેકસ્પેસ દબાવીને એન્ટર દબાવો કેમેરો હવે ક્યુબને પેરેન્ટ થયેલ નથી તે 3ડી વ્યૂમાં તેની મૂળ સ્થાન ઉપર દર્શાવાય છે જ્યારે કે ક્યુબ નવા સ્થાન ઉપર રહે છે એનો અર્થ એ છે કે પેરેન્ટ કરવાથી ચાઇલ્ડ ઓબ્જેક્ટની મૂળ ટ્રાન્સફોર્મ સુયોજનોને બદલતું નથી તો આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો હેઠળ સીન્સ પેનલ, વર્લ્ડ પેનલ અને ઓબ્જેક્ટ પેનલ વિશે શીખ્યા બાકીની પેનલોને આવનારા ટ્યુટોરિયલમાં શીખીશું હવે આગળ વધો અને એક નવી બ્લેન્ડ ફાઇલ બનાવો સીન્સ યુનિટ મેટ્રિક થી બદલો વર્લ્ડ રંગને બ્લેન્ડ સ્કાય લાલ અને કાળામાં બદલો આ ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ ઓસ્કાર દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ વિશે વધુ માહિતી આપેલ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે oscariitbacઇન અને spoken tutorialorgnmeict intro spoken tutorial project એ સ્પોકન ટ્યુટોરિયલોની મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઇન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો પણ આપે છે વધુ વિગતો માટે contact@spoken tutorialorg ઉપર સંપર્ક કરો આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું